Moi, c'est responsable à poste de santé à Romena. C'est-à-dire que je suis l'unité des postes de santé état de Bon, l'état ah. ah. de santé, bon, c'est un peu complexe, mais je dois essayer de, détailler Je commence d'abord pour le temps de santé pour le mamans. Les mamans ont assez de problèmes. Bon, je dois essayer de les énumérer, mais en détaillant quelques points nécessaires d'abord, les mamans ont plusieurs difficultés à euh, ce qui concerne les accouchements. C'est-à-dire toutes les mamans de qui veulent accoucher, ils montent à quelques 10 à 7 km avant d'aller faire l'accouchement là-bas. Donc si on devrait avoir un lit gynécologique au niveau de poste de santé état de Ça devrait même faciliter les mamans se plaint, soit des disant qui ont été par les hommes non de Alors, euh, ça aussi c'est un problème euh, capital. Euh, pour ce qui concerne le problème de santé maternelle, nous avons quelques cas qui, qui le Nous avons le la diarrhée, fièvre typhoïde. maladie souvent qui attaque les enfants ici au niveau de Mais ce qui est là, si vraiment on devrait avoir aussi une hygiène on ces moyens de transport. Si on devrait avoir un moyen de transport aussi pour les transporter vers Moutarole, ça devrait nous alléger